Muutospolkuun on kerätty erilaisia haasteita, mitä tulee matkan varrella vastaan, kun lähdetään muuttamaan organisaatiota ja luomaan uusia toimintamalleja. Täältä se polku yleensä alkaa ja, ja sitten muutaman kuukauden päästä saadaan ensimmäiset tulokset, mutta siellä on esimerkiksi sellaisia haasteita, että, että jos prosessi ei ole riittävästi päätösvaltaa, niin ei saada tehtyä oikeita asioita – tai jos säännöllinen mittaaminen unohtuu, niin helposti silloin, silloin ei nähdä, että mitä tuloksia tulee. Tai jos vaikka avainhenkilö vaihtuu, niin, niin totta kai silloin helposti joutuu siinä matkassa palaamaan vähän taaksepäin ja aloittamaan uudestaan. Ja sen takia me on kerätty nämä tähän näin, että voi, voi etukäteen vähän katsoa, että mitkä ne suurimmat riskit on ja tunnistaa niitä, kun ne omalle kohdalle sattuu, niin loppujen lopuksi pääsee sitten tänne tänne tota, muutaman vuoden päästä ehkä, että on valmis ihan uusiin tiikerinloikkiin ja innovaatioihin.